රොක් සබ් YouTube චැනලකට අදත්වෝ ගනම් ආයිබෝන් කියල විඩියෝගෙන් නොගලන්ට අරංාවේ YouTube ඇපලිකේෂන් ගෝගලන් පිසි එක ඩවන්ලෝඩ් කරන කොහොද කියලා ඉතින් වීඩියෝ කලන කලින් ඔගලන් කියන තින් මගේ YouTube චැනල එක තම සස්ක්‍රයිප් කරන ලත පල්ල හැදින සස්ක්‍රයිබ් බන්න කික්කල් එළඟට බෙල්ලගෙන කික්රන කියලා එනම් වැඩිගනත වීඩියෝ ක්‍රයම් ඉතින් ඔගොල නිස්සන Google Chrome එක ඕපන් කරන්න තින්නේ ඉටසට මෙතැන්ට ගිල්ල Google Apps කියන එක ඕපන් කරගන්න YouTube කියන එක ඕපන් කරන්න එතකට මේ වගේ වින්ඩුව එකක් ඕකලට ඕපන්නවා මේ මේ විදිය ලෝඩ්ඩෙනා ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිය වින්ඩුව එකත්න අපට බලන්න පුළුවන් වෙන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉන්ස්ටෝල් කියලා අයිකරන්න කන්න එක කරන්න මෙතන තියෙනවා ඉන්ස්ටෝල් ඇප් කියලා මෙතන YouTube කියන එක තියෙනවා අපේ කරන්න ඉතින් මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කියන බටනේ ක්ලික් කරන්න විතරයි. ඒක නිකම්ම මේ YouTube ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් වෙනවා. අපේ ඩිස්ප්ලේ එකේ මෙන්න මේ විදිහට window එකේ desktop එකේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ YouTube ඇප්ලිකේෂන් එක ඕගලන්ට මේ විදිහට ඕපන් කරලා YouTube එකට යන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට මේක uninstall කරගන්න වගේ ඕන නම් එන මෙතන තියෙන customize and control YouTube කියන icon එක ක්ලික් කරන්න. දවස්සේ මෙතන තියෙන අන්ඉන්ස්ටෝල් YouTube කියන එක අන්න එක පාරක් ක්ලික් කරට පස්සේ මෙතන අපෙන් අහනවා ඕල්සෝ clean data from Google Chrome කියන එක මේකෙන් අහන්නේ මේ අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් සර්ච් කරපු දේවල් ටික තියෙන්න ඕනේ නැත්තම් clean කරලා දාන්න ඕනේ කියලා මෙතනින් අපි clean කරන්න ඕනේ මෙතන ටික් එක දාන්න මෙතන remove කියන එක click කරලා පස්සේ YouTube application එක uninstall වෙනවා ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අරංාව YouTube පපිේෂන් ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න විදිිය ඉතින් ඕගල මගේ YouTube චැනල ම සස්ක්‍රප් කරලත පල්ල තින සස්ක්‍රප් බන්න කිකල් ඒළඟ තින පෙල්ලගෙන කි කරන ඒකට මන්ද අලුත්තලු කිර නොටිකේෂනක් ඕගලන්ට ලාඟටම ගන්නගන්න පුළුවන්ගෙන ති අපි අයත්තත් වීඩ හම්බෙන්න්න එහ සුබ